Alléluia. Jésus, tu connais ma vie. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu connais ce qui se cache. Je ne peux rien cacher devant toi, ô Père. Par ta grâce, donne-moi de partager ce chant. Te dire que tu connais ma vie, tu connais mon cœur, ô Dieu. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Seigneur. Cherche un homme qui se tient à la brèche. Moi, Seigneur, je veux me tenir à la brèche. Je voudrais dire non à ce monde, non à ce monde, non à ce monde. i mon cœur devant toi, Adonai, car tu connais tout de moi. Oui, Yahweh, tu es suis perdu. Seigneur, que nous ne pouvons rien sans lui. On réalise qu'on ne peut rien sans notre Jésus. Nous n'avons rien sans Jésus. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Jésus. pas de sens. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de